hi ha un arrelament fortíssima al barri i a més a més quan l'edifici estigui acabat aportarà coses al barri, millorarà l'estructura urbana. I l'altre és el que s'ha dit, no? la vida sostenible, l'estalvi energètic, materials sants, etc. És a dir, que té tres de les característiques essencials, projecte comunitari, arrelament al barri i un projecte d'arquitectura verda.